روزگاری یکی از مریدان که در محضر شیخ جلوس نموده بود از وی پرسید یا شیخ اینترنت ایران به چه ماند؟ شیخ کمی خشتک خاراند و فرمود به زنبور بیاسد. مرید که حکمت سخن شیخ را در نیافته بود با تعجب گفت شیخا این که قافیه نداشت شیخ با عصبانیت گفت نادان حقیقت که داشت مرید که این سخن را بشنید خشتک بدرید و راهی مخابرات گشت تا بلکه بتواند با صرف هزینه گذاف سرعت اینترنت خود را بهبود بخشد <laughs> you